Halo teman-teman, kita unboxing lagi ya. Ini masih seri 6 in 1 dinosaurus dan ini ada 107 piece. Nomor serinya 103149. Dan ini nanti jadi tangan kiri ya teman-teman. Oke, langsung kita buka dan rakit ya teman-teman. Selamat menonton.